змикається, і це моє почуття мене обрав цей стіль, як самокруточки папір, ми злипаємося, ми на задньому в таксі, економ текстиль Може ще одну, ти мені дану, я в тобі тону, ти як сахар так сказать, пішла ко дну Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них Watch твоїх щічках ямочка, посміхаєшся, ти корінна кияночка, я закохаюся, ми до тебе на поту, ніч не спинить нас, я лишаюся у тебе комендантський час, комендантський час не розлучить нас. Ти як сахар в чае, так сказать, пішла ко дну Сонце зникло уночі, суму сто причин Я від них нам відпочив, а від того Усім вітері дощі, ми були чужі Та зігрілись дві душі випадково Веселитись нема чим, суму сто причин Я від них нам відпочив, а від того веселитись нема чим.